Yes. Habari yako serina Yes, uh, pamoja na mwenzetu pale mwenye anaitwa Jane. Leo ni siku ambayo tunasema kwamba ni new healing program orientation eh? Na hii new healing program orientation iko na mambo mane ambayo ningeweza kuzungumzia kwa haraka sana ili Serena aweze kufahamu kwa sababu amekuwa mbali kwa muda na mambo imeweza kubadilika, si sawa? Yes, tukianza na jambo la kwanza ama strategy number one inaitwa ni free service eh? Hii free service tutakuwa tunakupea kwa wiki mbili sikifuatanisha, wiki mbili sikifuatani sikifuatanisha, na hapa free service yenye tunakupea ni kutumia machines mbili, ile ndio umekuwa ukitumia hapo awali Masacha na mkeka, si ni sawa? Masata na mke na mkeka, na masaa yake ya utumizi ni masaa nusu saa, ni nusu saa 30 minutes. Alafu sasa, before nianze kuongea kuhusu hii service aina ya pili ama type 2 of our services, ruhusu niongee kuhusu the general paid service eh? Sembo nimekuambia ni wiki mbili, ni two weeks eh? Baada ya wiki mbili pasi hakutakuwa na ile free service, hakutakuwa na ile free service. Kitu yenye itakuwa imepaki ni jukumu lako sasa, kama mtu binafsi eh? uweze kuingia kwa general paid services ndio uweze kuendelea kutipi, kutipiwa. Hii general paid services iliweza kuten, iliweza ku kudevelopiwa kwa njia ambayo ifuatayo. Njia ya kwanza, kuna sampuli aina ya A, aina ya pa na sampuli aina ya cha aina ya cha Hii sampuli aina ya A, huyu mtu analipa ngiri tatu kwa mwe, kwa mwezi. Hii ni kama ni mia moja kila si kila siku, si ni sawa? Na huyu mtu atatumia mashini kwa saa moja one, one hour. Hello, kwa one hour. Mtu wa pili ambaye ni pa atatumia atalipa ngiri tano, alafu si ni kwa mwezi mmoja. Huyu mtu ni kama atakuwa analipa pesa ngapi? Serina 170 kila siku kila siku, na huyu mtu atatumia machines kwa muda wa saa moja dakika 30, one and a half hours. Kategoria ya tatu ama type cha huyu mtu ataweza kulipa ngiri saba, alafu hii ngiri saba ni kama ni mia ngapi kila siku Serina? mia mbili hamsini per day, si sawa? Na huyu mtu anaweza atatumia hizo machines for two good hours. Hello, unanielewa? Mimi nimetumia free service kwa muda wa wiki mbili, na hii nimesema kwamba ni kutumia nini? Ni kutumia mkeka na masata peke yake. Sasa niruhusu nikuambie, huyu mtu wa type A, type B na type C anatumia machines gani ili aweze kusaidi kusaidika, si ni sawa? Type A anatumia masacha na mkeka ಮಸಚ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ መሰልተ ነው ከከተሙ ነው አልቆ ፍትዛል ያው ነው ተገነዘ ወይ ወይ ተገነዘ እኮ ሰው